basebo ne banyabo mbalamusizaako mwenna mwenna mwenna mwenna mwenna ah, mwenna abandaba yonna gye musinzidde okuba nga mundaba ah, kisa kya mukama saawa yonna ebbanga lyonna eh, <clears throat> kansuubire buli muntu waali ali okay and ah, ngenda kukola very very short video sigenda kulwawo nnyo I'm just giving you a few things, uh, a few things but kind of get a cotton on you like a video nga kampi nyo nyo nyo nyo nyo nyo ah sija so kurwao um so kira dala first and foremost uh, ama ulide fena tugamanyi yale kwa zetu bagambe kule nere prediction yange ya tukiride jina yogede na bagambe ntirumbuye ba mafia te ba manyi wali ba mafia be Uganda bageza koko negotiating ali ba mafia betake icho nacho ogedde nembagamba nti idea the government okuproducinga lumbuye ngaali alive ya yeah? idea government okuproducinga lumbuye ngaaliki ngaali alive ya yeah? era tebakulimba nti lumbuye talina flight talina nti yabaddeko flight yonna talina flight yonna gyeyabaddeko flight zonna babadde bazino you know? uh, flight zonna babadde bazitrackinga flight zonna babadde tubadde tuzigoberera tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, naffe abadde batuwa information nabazzeo nembagamba eggulo nti abantu ababadde bawa lumbuye information munda tebasobola kukkiriza lumbuye kutuuka era abantu ababadde bawa waliwono abamwetaaga kakati theories nyingi nga bwembagambye nebintu bindi bitaka okuteekamu nnyo obwongo kubanga muzanyo gwa bwongo nnyo bwa bwongo nnyo so what we have to demand from the turkish authorities we have to demand what they call a proof of life tulina okudimaninga proof of life nti twetaaga okulaba ku lumbuye either dead or alive okumulabako kubanga to be honest with you if a man was supposed to be on a flight and he wasn't on a flight and the turkish authorities say they have him and they were supposed to put him in a flight and a minister came out to confirm minister yavudde n'aconfirminga jo era akudde n'okukeera ku maca azzeemu n'ayita update endala minisita oyo y'omu nti leero mbwera ssaawa mwenda which i think they are lying era nga nobagambye eggulu nti emitimbagano gyonna gyonna gyonna gyonna gyonna gyonna egyabamafiya mugiveeko mulekerawo okufuna amawulire omuntu kiringa kugamba mubbi kubbako tv omubbi n'amala okukubbako tv ate n'ogamba omubbi ajakunoonye ajakuyambeko ozuula etv okankikuddiremu okitegeere kwagumaya gyetulimu oba confusion gyetulimu gavumenti gyegezaako okuteekawo kubanga gavumenti ebadde enegotiatinga enegotiatinga n'abantu abakwata ki abakwata lumbuye so thereas two scenarios either the government sent abantu ababadde bawa lumbuye information okugenda okukwata lumbuye whereby they, end, they might have ended up these mafias by killing lumbuye ya yeah? either government njagala otegeere bulungi kubanga fenafena teri muntu ali ku ground naye bali ku ground nabo benyini bali very confused ate temujja kunenya bantu battaka abantu battaka basinga tebalina mpapula kizibu nyo ogenda ku poliisi ng'odimandinga omuntu bajja kusooka bakubuuze nti gwa ne kanki baddiremu okitegeere bulungi confusion eriwo eri bweti ya confusion eriwo eri bweti okusookera ddala gavumenti ya uganda gavumenti ya uganda eri mu kunegotiatinga okufuna lumbuye confusion endala eriwo yeyokubeera nti gavumenti ya uganda okuapprehendinga illegaly abducting lumbuye bakozesa abantu bebamu bawabulumbinformation nga abantu tebayinza kumuleetanga mulamu kubanga naye abakola ababacompromisinga kakati minisita nabo gavument naye recort ne loophol whereby gavument yapromisinza abantu ekintu nekitatuukirira kati credibility ya gavumenti weba nze nabadde nkisuubira nti tali ku flight eyo kubanga application ya taki eyokujoininga eu tebasobola kujononera ku muntu nga lumbu y'omutono nkibaddiremu okitegeere kijja kulwawo okusinkinga mitwe gy'abantu abasinga okukitegeera naye nga kyangu kyakutegeera bw'okiteekako obwongo either lumbu ye mufu which most likely i think lumbu ye could be dead mawulire si malungi gakugamba bantu ne we have to we have to put every options on the table buli option hiyo nini okubera ku table kubanga minister bwavayo na yatuvayo na committee ya alikutakishia wezi gena tuka kusamwenda takishia wezi ya zene tuka ni tutwaji truck inze paka antebe ne Rwanda twabadde ntu abadde ne bantu abantu abamu abadde batuwa information ninga ku flight tekuliko tekuliko balumbi yabadde taliko ne abantu bali inda air Rwanda ngabalo zibayinzo kuluza ntibaba amuchusiza teyabaddeko emirates kintu kyekimu emirates kiki emirates kintu kyekimu kakati tuddayo ku drawing table netwandikao ku addinga dots zino let us look at why the government needs lumbuye yenga lumbuye without information government tenakyemwagaza ekyo njagala okimanye bo bamafiya beetaaga kubabuulira bamafia bannaabwe ababadde balinkinga information kyokyo kyebetaka kulumbuye naye ate asooka kulumbuye yafuna ekyo eitha be baatumye okumukwata bali part of that ring nga balina bannaabwe ne babagamba nti omusajja tumufunye nti no dont bring him alive mumutte kyova olaba no tulina okuteekera turkish authorities ku nninga nti tulina okudimandinga fu lumbuye eithe ali dead or alive tulina okudimandinga lumbuye abere ngaasobola okufuna kyebayita access to a lawyer kubanga amateeka gensi gamukkiriza nebobeera uganda nga bakutte bakusibye poliisi ye uganda ekuwa eddakiika ezi eddakiika ttaano okutegeeza abantu bo nti bannange ndi wano okusobola okufuna kyebayita legal representation nti bannange ndi wano mba mwagala okunsanga munsange wano kitegeekeka bulungi ya bino byonna byonna bye baataddeo byabadde byakuwuddiisa era tebakulimba omuntu yenna kuba bapropagandist batadde batandisedde okkiruka nti bamuleese nga muwongovuvuvu nnyo ne bafulumya n'ebifaananyi ebirala ebyo ebifaananyi balimba si byalumbuye what they have done they have doctonated the picture ne bakireeta ne bakiteeka nti bukirabe ne bwogoberera lumbuye tana bakulabikako mu kooti yonna bakugambye nti olunaku lwali bagenda kumukwasa poliisi taliiyo e uganda taliiyo e uganda etaliyo era tulina okudimandinga hashtag eddako ngaegamba we demand the turkish authorities dead or alive we need to see lumbuye we need to see lumbuye dead or alive nga tudimandinga turkish authorities embasi zezetolodde mu nsi zetulimu kuba twatambula twasaasaana remembe ekyokwabudakitinga oba okyokukidnapinga gundi kyokidnapinga lumbuye bo babadde balowooza it is going to be something small weba bajja kukituula ku bantu babasuppressing abantu abantu bajja kusobola um, it will not become big news but what has happened it has become so big ne museveni enkimulabisizaamu kubanga international community is now looking closely at this man at, at this man saying oh hold on a minute why would uganda have an interest and go to a foreign land and abduct nettaka yenyini nabo banyini ba taxi authorities nabo bali ku pressure kubanga oluwa abantu ababa soka okutuuka kulumbuye nabo bali ku pressure ngaba nga government kubanga government si yakola ekintu ekyo government ya taxi oba oba immigration ti taxi ti yakola ko kintu ekyo wabula ba mafia be taxi nga bakozesebwa ma mafia be Uganda bakwata lumbuye nga bakozesa ba mafia be taxi kakati obuzibu obuliwo eida nga bomanya be uganda abasajja be uganda tibakukozesa bagala okukusasa bo balowooza nti abataki balinga bannayuganda babagamba musooke mutuweereze tubaweereze sente abamafiya ne bagamba nedda ssebo waliwo theoriz za mirundi mingi neffe kye tulina okulemerako era kye tulemerako kye tusaba we want to sirumbuye either dead or alive era twagala n'okubuuza ba legislators ba mp abamu mubamanyi amannya gaabwe abajja kuno ne batugamba nti baamukutte overstay twagala kubabuuza how did you know how did you get this information were you part of this packaging were you part of this kidnap twagala kubabuuza twagala okubabuuza twagala okubuuza bali ba mp abaafulumya amawulire ababadde bapedoling ekintu kino nga batugamba simanyi the goon olulimi uli lwebakoza nti omuyaye yakwatibwa lwa overstay we want to ask you mutuwe information gyemwagijja mugipresentinge mu bantu nti the turkish immigration yabawandiikira nealatinga uganda nti we have an illegal immigrant in our country something is very fishy some of these people could be the ones being leaking information nga bali mu panic mode nga tebaagala to be tebagala kumanyikirwa bapolitician bazibu bapolitician bazibu abantu bano twagala tumanye bategeera batya nkiddemu nkiddemu twagala omuntu oyinza okumwesooka nga alina kyeyakoze nga mubadde part of the ring ngaomuntu oyo omuntu oyo singa ajja nayogera nti gwe obadde omuwa ekintu ekyo nga kiyinza okuleetera obuzibu obunene ng'afazali omuntu oyo alina okufa katwagala tumanye nammwe abaatugamba mbu he was caught because of avasity department eri responsible for that mu nsi yonna ne uganda nga bolaba nti uganda bakwata polisi ya uganda ldu toyinza kukwatira overstay immigration ye uganda yeyina okukukwata polisi era wabekutte ekutwalira immigration kati twagala nammwe mutubuulire mwe mwabijjawa mwagala mutubuulire mwe mwabijjawa era omwaba abaasa okufuna information ekitegeeza ne rumbuye mumanyi waali era nammwe mwakatubuuli kubanga omusajja ono ayinza okuba agenda kucompromisinga positions zammwe nga mmwe muwadde mumwa information mugamba afazaali okumutuusa nga mulamu tumutuusa bamutuusa nga mufu wemumukwata mumutte kati tuwudiise kubanga gavumenti ya uganda eyabajega babadde bagikola ebintu bino ebbanga lyonna omuntu aja nawa gavumenti proposa nabagamba ngenda kusima ebidiba natabisima ebidiba abankubira esimu temukuba masimu temukuba masimu mulaba ndiraiva temunkubira masimu gavumenti ya uganda ey'abantu abebafe yabamuzeyi babadde bagiwuddiisa ba omuntu najja nagamba gavumenti nti agenda basimira ebidiba natasima bidiba sente nazitwala nga ebidiba tebiriiwo goloza ti bamafia tebasobola kukola kintu kyekimu nebagamba gavumenti ti omuntu tumulina mutuwereze sente sente nebazitwala nomuntu nebamutta kubanga bamafia nga bali part of the same process goloza tekisoboka oloza tekisoboka gavumenti ye uganda omuntu avayo mu covid yavaayo abaana ba famire ababa samu kuteesa ne baba wa sentence yonna yamanya bagule oxygen ne baziba wa mukash close it up i'm coming i'm coming close it up yeah ne baziba wa mukash close it up ne baziba wa mukash bamalo ziba wa mukash nga oxygen taliwo abantu nebaffe mulagu nga oxygen bamubuuza taliiwo goloza the same mafias cannot do the same thing sente nebazitwala n'omuntu nebamutta kubanga the same people who have been leaking information nabagamba waliwo document yali very classified tuzenga tujogerako bagita the python berry buli kintu kyonna kyonna kyonna ekyazzenga kyapeninga about noop n'okukwata ba noop n'okubasiba byonna byali mu document eyo byonna byali mu document it was a classified document nti ngaeggulo nabagambye nti balumbuye bangi nnyo lumbuye ne bamukwata ne bamutwala balumbuye bangi n'abantu bakyaliikinga information abantu basigala nga bantu olu n'abantu nga bali mu systeemu omwo bangi nnyo nga systeemu bagyetamwadda babadde very frustrated balaba kaliyazi zaabwe tezikula naye nga balaba waliwo gapu eriwo abantu basobola okufulumya information ekintu kiri ekivundu okukyongera okukyexposinga era nga tujja kwongera okukyexposinga e, tujja kuchongero chexposinga government yabadde yebalamu ebintu bingi nnyo mu kintu kino era government omuntu temulina tebakulimba era gavumenti mwaswadde nnyo mwaswadde nnyo gwe government muva mutene mufulumya amawulire minisita abadde atuwa updates ng'oyinza okulowooza nti kye kisinga obukulu amawulire galumbuyige gasinga obukulu e uganda amawulire manene naye amawulire ago galimu bamafiya bangi nnyo abo bamafiya babadde baexposinga bamafiya bannaabo era nga babaexposinga tebasobola kukkiriza lumbuye kutuuka kampala nga mulamo tebasobola kukkiriza era n'abo baafulumya amawulire bali part of that ring nti baamukwata for overstay your people of interest mwategeera mutya amawulire mwagajjawa mugatetere abantu nti bagagaze nti nga batuwandikira ebbalu eri ofisho yiino naye omuntu mwatugambye ajja teyazze mwatuwandikire mutugamba abantu bonna bakedde balinda headline kulaba lumbuye kuva ku nyonyi teyazze this was an illegal abduction it was, illegal, it was an illegal kidnap done on foreign soil used by nga bakozesa ba, ba, ba turkish mafias even the government of turkey is now rolling heads because turkey tutunulemu ebintu bibiri tuanalizinga ekintu kino bulungi nnyo turkey ina application to europe eina amateeka geina okugoberera turkey eina kashogi tavangawo kashogi yayingira mu embasi ya saudi arabia natafulumayo omulambo gwe negutalabika now we having a case ovu munnamawulire omulala badde afulumya amawulire nga happens to live in turkey and turkey had an obligation to protect this man and apparently turkish, the same turkish authorities and we having kashogi we having now kashogi ayinza okuba nga yali high profile because aba saudi arabia maybe yeah but he went into an embassy left his wife in the corner the wife kept on waiting for the husband kashogi never turned up kashogi never turned up now another activist another mm, uh, omuntu omulala omunamawulire in the same country and turkey has an application pending for europe now something else comes up what do you think turkey will weigh more would it weigh giving uh, another, putting itself okutekako another stain on this country oba okutunulira application yokujoininga europe better what do you think turkey would take better kikyolowooza kiyinza okutekinga better kikyolowooza kisinga okuzitowa ku byombi kiki olowooza ekisinga okuzitowa ku byombi kiki olowooza ekisinga okuzitowa ku byombi kiki olowooza ekisinga okuzitowa ku bintu byombi takishi kankutiremu gwe omuntu atanaba kukitegeera take yakola application eyokujoyininga amawanga ga amawanga ga bulaya ge bayita au waliwo munnamawulire omu yali mu saudi arabia nga mu saudi yali ngaakola nga bwolaba gundi byabadde akola ngaakuba famire ye saudi eyabalangira yali abeera mu ttaki nayingira mu embasi ya saudi arabia omusajja oyo naabula weyayingira mu embasi kigambibwa nti yatemebwatemebwa omulambo gwe ne wagutekamu pipa negubula kakati the same thing is happening again but bano abakoze ekintu kino badde tebakimanyi ti amawulire gagenda kubecominga bigger as it is now kubanga embassies now zifunye emails theyare overwhelming kati gavumenti yetteka nayo tandika okurolinga ebiti gamba bane twin application but these things keep on happening what do you think turkey is going to take more seriously remember turkey erogan yagamba museveni waliwa omusajja omu ali mu america abantu abamu olina okugoberera ebintu bino omusajja omu mu america mu turkey aina amasomero mu Uganda ne mu Africa ensi mu South Africa na n'ensi endala take yaga ya organi yagamba mu 7 nkusaba oggalewo amasomero g'omusajja oyo era okozese influensi yo mu africa okulaba nti amasomero gano gonna gonna ageetolodde africa ag'omusajja oyo gaggalawo museveni yakitunulira from an economic point of view sijja kuggalawo so the relationship between taka and uganda is not very good take ye in application yayo it wants to go yes it's a sick man of europe but it wants to go to europe but now there's another stain which is coming up kubanga this is big news abantu twalemeddeko kubanga before abantu babadde bali awo ne bawandika ku kintu bannayuganda be bantu abatakuuma busungu tebalemera ku nsonga n'ekintu kitambudde de one de two de three de four lunaku lwakuna eggulu batugambye ti minisita omuntu agenda kutuuka ku saawa mwende ez'okumakya teyajjidde ku flight yonna era ekampala taliiyo ekampala takolaki ekampala takolaki ekampala taliiyo era nkugambye bamafiya lumbuye as much as you don't want to hear it the chances of lumbuye being alive ziyinza okuba ziri 5 percent either they fail to pay the price for lumbuye to be given to ugandan authorities ugandan mafias bcause that was an illegal abduction nekiro ekyo twagala okubuuza ekyo nja kukiremerako nnyo nja kukubawo nnyoawo abantu abafulumya amawulire aga overstay did you get an official communication from the Turkish and why was the Turkish immigration informing Uganda the Ugandan authorities about Lumbuye's status in Turkey how do Uganda how does Turkey's affairs what do Uganda, Turkey's affairs got to do with Uganda and why is Ugandan government so interested in Rumbuye or there are some individuals who are actually very paranoid and very panicky heads are going to roll ago mazima heads are going to roll nabagambe tetugenda kusirika we shall not keep quiet we shall not keep quiet we shall not tetujja kusirika ne omuntu atujjawo abamu and try that nonsense and come and try it in other countries. Muveko sick man of Europe. You try it in other European countries, you will see. You try it. Come and try it in America. You try to abduct cities by using your assets that you have in these countries. Because we know, mafias, you have assets in these countries. You have people. Rwanda has been doing it. Rwanda was recently warned to be very careful so njagala ekintu kino kiteekeko obwongo minisita kati gavumenti yo yerabisiza yakunamye kubanga gavumenti wapromisinza abantu kubanga gavumenti gavumenti is very faceless and in the eyes of the people the gavumenti is very powerful gavumenti yayogera ekintu nekiba nimwayogedde ekintu nekitabeera now people are saying ah, maybe this was not a, a, an official government co uh, uh communication Maybe you people have something to do with this man. Could this man be dead? Why do you have interest in him? People asking abantu abagezije bali ababuza. And one thing about the internet cannot be tamed. While I'm speaking here, the same people that actually are behind this thing nabo bawulira amawulire gaffe gapenetrating amayumba gaabwe gapenetrating abaana babwe balina ipad balina gadgets musharinga information yeno abantu basharinga emirundi enkumi satu enkumi tano amawulire gatambula people now say mm, dad hold on a minute what is this man talking about what is this man talking about what is he talking about abaana babo nabakutta egadget theyare listening balaba weare adding every single dot buli dot yonna tugi adinga we shall not rest until every stone has been turned tetujja kusirika we shall not keep quiet we shall not tetujja kusirika just this morning baleesewo amawulire amalala era twagamba abantu buli muntu yenna n'okwebeereramu the minister kasaija has come out and has told schools public schools as a government correspondence agambye nti private schools you sell your assets and pay off your loans who gave them the loans the mafias buli bali bagamba nti abaana mubazeo mumasomero tulina loni tusasula amasomero school fees babagambye babagambye mutunde amasomero mus, musasule bank loans nenga bank loans zabani zaba mafia government doesn't have money but government doesn't have money it can give an artist emitwalo 10 eja dola obo emitwalo 5 eja pound a government does, has, does, has, doesn't have any money misplaced energy misplaced energy bwe mba mulowooza nti tulwatugenda kusirika nti lumbuye mbuyumbuye bulumbuye whether heis dead or alive that is this is going to stop no its just actually the beginning ntukyayasama nnyo we are still making a lot of noise and we are still going tukubanga information enanga webadde ejja era egenda kusigala nga ejja gye tuli we shall still open people's eyes consistently mukyatulaba nnyo nga twasama we are still in your faces in your ears everywhere you will turn you will see us buli mukasema mja kutulaba everywhere buli wa mungu mja kutulaba tujja kulemera ko so abantu fenna abali kuno tulino okudimandinga lumbuye either mufu oba mulamu tulino okudimandinga lumbuye we have to demand for lumbuye either dead or alive But to me, I'm sorry to say this, very unfortunate, when I add the dots, I don't see Rumbuya appearing in Uganda alive. I do not see Rumbuya appearing in Uganda alive. I don't. And that was my prediction yesterday. Naba gambi muve kukuliza NTV sima yibichi. Muve vire kodala. Muve kubantua baka badikula baka jakune baba zanyisa zanyisa. Bino siri ya kuzanya. nga bobi wayini bwe yagamba bino byaddala bino byaddala bino byaddala bino byaddala si byakuzannyamu buzannyi byaddala ate buli muntu yena yena kimukwatako abaana bamwe tebakyasoma ne bwogenda mu ddwali tokyafoodinga bizinesi zaafudde abantu tebabadde babagamba kwebereramu covid came as covid yajize nga kirabo mu revolution yenu covid yazze nga kirabo mu revolution yenu covid has now woken up people's minds kuba luli mbadde comfort mububeera mu bibaala ne munywa omwenge ne mutamira ne mwerabira nti mulina ebizibu naye kakati mutegeera enjala ekuluma omwana wo nakutuukirakawo n'ogenda mu ddwaliro tolina ssente business n'ogitunda ettaka n'olitunda bodaboda yo bagikuggyeko so right now oli very sober covid has made you sober and you are realizing nti ekintu kyebantu kyebabadde bagamba all the time kyetubadde twogerako it is before your eyes oli obadde onywa walagi nonywa walagi neweerabira nogenda mu kibala nozinazina nogenda mu loogi nobeera n'omukazi n'ogwa mu bisambi by'omukazi bwoti neweerabira kakati mutegeera you are sober you are sober you are sober buli muntu yenna kimukwatako buli muntu yenna tewakyaliko nti olwana omugagga kati abagagga babadde batona te bayongedde okusirwinkinga ebizimbe byabatuliridde teraalibira mu bizimbe adanga anagula mu bizinesi zirirwa abantu ekibuga bakisenguse kati ebizimbe mm, biryawo nagalaala bamafiya bibatuddemu naffe kyekyasinga otusanyusa nti at least investments muzikoze uganda when the time comes we shall get back those buildings because you, you, you will account the day is coming you will account wali okolera government ekyo ekizimbe kikyo please account the records are there wali okolera mu ministry ekintu olengonankola minisita wali ofuna misene mekabukadde asatu please let us account how much were you paying for rent i had my own house okay how much your electricity how much your gas how much your, your, your transportation how much was your meals how much did you left with how did you end up by building okuzimba ekizimbe kyemitwalo ekumi how did you end up by having a building emitwalo ekumi ya million kumi eza dollar you were not even earning omutwalo gumu ogwa dollar a month how did you come up with a building eye million ekumi time is coming the will account and the will account bwe bata accounting abaana bwe ku accounting era for that time is coming dumbuye talitali uganda ate rumbuye I, my, the chances of rumbuye being alive is 5 percent singa yabadde turkish authorities ezimulina trust me turkey yalibadde ina okumuwa kyebaita 5 minute ku phone call any government would do that 5 minute phone call ne uganda ekikola you get caught in uganda for a crime mm, dakika tano balina okuzikuwa make a phone call for 5 minutes let somebody know ndi wano bankute please i need legal representation can we have an access to a lawyer lumbuye okubeera live what we have to demand is we demand lumbuye dead or alive bannayuganda bali ettake guno omulimu gwammwe nigwe naffe tugenda kuguyingira mukozi we are going to get on ground we are going to make so much noise abamu ku mwe muyinza okuba mutya people don't have the right documentation but this is big and we have to continue tuyina okubaka kati government twascoalinze one niru to government we have one government has niru government told us he was bringing them to score over us but we have scored over them gavumenti yatulimbye nti ereeta omuntu okutulekamu ekirowoozo nabagambye eggulu temuwuliza bintu bya gavumenti gavumenti terina kintu kyonna kyonna nabo bali muli munda bagamba asooka omukwatako asooka omukwatako mu gavumenti gyolaba erwana gavumenti eri divided we have not never seen a minister okeroliem that has been working so hard you came giving us uh, updates about lombuye a minister in uganda what a bloody joke i have never seen a minister of museven working so hard giving updates oliem you take the trophy oliemu watutte ekikopo gwosinga okuwa updete mubaminisita covid abaddewo nga tetufuna updates tulina kulinda mukulembeze naye kati oliemu alina okujja lumbuye rerere is coming 3am we hand him to police you don't have a bloody lumbuye we have scored one over you you produce him dead or alive do you have him you don't have him we have scored one over you ekyo yagala tokigana credibility zero down credibility down. Credibility down. Yera buli muntu inayo inayo inayo kutekako. Turkish authorities, Turkish government, we need Lumbu dead or alive. Buli muntu inakola post ngegamba twetaaga Lumbu ye Fred Lumbu ye Turkish government. Nja kiwandiika okikopinga okipestinge bw'oba tosobola kuwandiika kishyaringe bushyarinze dead or alive Ugandan government, you don't have the man. Yes, you abducted him by using, maybe you failed to pay the price. Maybe you're there fighting, the mafias are fighting among themselves. Please bring him, don't bring him. When you bring him, we'll be compromised. Even those that came out with the news that the man made an overstay. Do you work in the Turkish uh, immigration? Do you? How did you know? Maybe you are part of these panicky people who has, have been leaking information to this man. maybe you're part of the ring you have been giving information and you're coming out kumanga wa politician you're not begging there is a politicians they're like prostitutes but politician ni ba malaya you can never trust a politician you can never how did you know you give us the information how did you know you came telling us you was called for overstay omanyi ebintu bino byetaga okuteekamu common sense nze nankola omusango mu nsi mwendi kati ate ensi mwendi nenkwata nenkwasa uganda nti uganda empozese ah, ah, olaba nga kigatta gwomanyi process eyitamu okudipootinga omuntu do you know the process that is uh, actually, actually omuntu gyayitamu okugetinga deported eh? kuwoza lumbuye gwabadde alowooza nti lumbuye is very small lumbuye is big the fact that he has taken all ugandan headlines abantu babadde balinda lumbuye nga balinga tulinga abalinda nga bona ogamba tewali tulinda nga bona ogamba tebakutta omuntu nga koni ye muntu that committed was atrocities which I believe Kovni, I don't even think Kony did kill his own people. I don't think. I don't think. This mafiaism in Uganda is too much. It's on a different level. It's on a different level. Ugandan government, we have scored one over you. You said the man was coming. Where is he? where is he where is he did you kill him huh? did you kill him so banange nze kambaleke nenja kudda i am going to come back i will keep coming i will not stop tujja kusigala nga tudimandinga n'abala bonna bonna bali involved in this ring bcause right now itis lumbuye after lumbuye's cases tumaze okuggusa ekyalumbuye tugenda kutandika ababadde mu ring eno dots zonna zonna zonna kuba tuzigatta atusoke ekyalumbuye kitwateeseza kusoke kigguke ne fire endala nzo tugigyeyo whoever is been involved how were you used to get lumbuye because people were used because people were used we are going to get each one of them we are putting the puzzles together with the puzzle together kasoke tuguse charumbi we haven't forgotten about you whoever you was involved in this thing omuntu ayaliwo nga bakwata rumbu yo mukyala n'omwami abali mu apartment yeyo those are people of interest and some others that were used but we let katofuba ko guse charumbi then and file tujikwateko bwetunaba tufunye omulambo gwa lumbuye well and good tumulabyeko well and good then tutandika okugatta pazo twatandika okugenda okudda ku bayuda bajuda escariot ee eh. tudde ku bayuda escariot nabo tubakwateko nabo tubakwateko we haven't forgotten about namwe fairo zamwe gyeziri but we shall still come back people mba nga sinaba kuva ku live eno poli muntu yenna kola post wandike takishimpas all you have to do choyina okukola kugenda ku google munsi mwobeera nogamba nti turkish embassy bangladesh ejja kugireta google ekuwe ne email yaabwe nesimu yaabwe tobakubira bawandikire attach pictures wandikira turkish embassy write as many times as you, as you can wandike emirundi gyonna gyona gyosobola jo wandika emirundi gyona gyokola ki gyosobola katonda abakuume